Hacemos de para los tigres y los cueros que queman la chicha como si fuera la juca. Juca. yo no le paro es que te viste no caro si te pasa te disparo Las chicas se ponen locas cuando me ven en la calle. Hacemos de para los tigres y los cueros que quema la chicha como si fuera la U. que maldita no. Dime, profesor, va a abusar. Siempre tengo mi cuadro, nunca paro el yo Ellos querían dembow, yo le traje dembow. Pásalo de nuevo que yo me robó el show. Ellos querían dembow, yo le traje dembow. Pásalo de nuevo que yo me robó el show. Que yo me robó el show, que yo me robó el show. Pásalo de nuevo que yo me robó el show. Juca, juca, juca, juca, juca, juca. Como si fuera la juca, juca. Camisas camisa son de marca, los billetes en la maleta, toda la puta se desacata. Esta noche se bebe cerveza, bebe cerveza, bebe cerveza, toda la puta se desacata, se bebe cerveza, bebe cerveza, toda la puta se desacata. Plater produciendo, el productor más duro de la Isabelita no gustó. Isabelita representa.